乜嘢啊？心老虎冷料甜。要甜。喂，Hello，Hello。喂。點解咁多頭髮嘅？哦，係啊，啱啱買。而家到咗啦，我準備就要着呢套女仆嘅衫。 丟你啊！拜拜拜拜拜拜拜拜！你點解咁啊？咁钟啊！哇！以前啊？係啊，翻工做到听嘅时候。 <laughs> 點解老咗？點解啊？哇！点解好似啲人哋玩摇滚嗰啲咧？ 王爷，王爷，王爷，其实我我得你，你天生應該做女工嘅，真系好難開心嘅喎。冇嘢。乜經濟真係咁差咩？大住個肚都要出嚟做嘢，大肚都要食㗎嘛，主人。個肚係邊個㗎？廚房啊，呢度啲嘢好好味㗎。有咩好味啊？我哋有呢個。 摩嘢摩嘢嚟仆餐，摩嘢摩嘢咩？芒芒魔法，芒芒魔法，就系摩嘢摩嘢。有冇有啲咩？有呢个摩爷摩爷水果茶同埋煮嘢煮嘢豚肉饭，煮嘢煮嘢同埋摩嘢摩有咩饭？芒芒摩饭。开始啦，即系 action。 生条彈埋出嚟都得，你已经望住佢，思啊？即系如果系咁啦，啊！你挑住望住佢，你朝住望住佢。我，你练一练啦，你就冇嘢，你咁咯。你有冇？你有冇？哈哈哈哈记得仲有杯嘢？ <laughs> 你练一练啦，你有冇？要有冇？你纸巾，纸巾，纸巾。Okay, a n action.

보니 다영생 전화를 내 전혀 못 나가 이준혁이 봐저 옆이 책갈차 이미 거 있어 하루 알아요 Come and dance with me 이미 거 있어 알아요 Come and dance with me 꽈이꽈이 롱디동 꽈이꽈이 롱디동 꽈이꽈이 롱디동 꽈이꽈이 롱디동 表列处所呢十五类咧都系需要关闭，咁啊包括游戏机中心、浴室、健身中心、游乐场所、游乐场所包括主题公园、表演场地、博物馆等公众娱乐嘅场所、派对房间、美容院、夜店、夜总会、卡拉 OK。差唔多啦，唔该，唔该，留翻啲机会俾其他。